見頃の糸これのねラーメンバージョンを発見しましたので食べてみたいと思いますではいただきますまずスープからかなうん豚骨醤油この細麺と汁が合うのかな うまいそうめんで、ね、ラーメン屋なのかとかねただ色からしてそうめんで食べるだけなのかもしれないけどラーメンにもぴったり合うと思って買ってきました ズボンの人は江戸時代にはもう実施してたみたいですね兵庫県のブランドなんですけどもうまいですねうん とね、買い物行ったんですよ。そしたら、コーヒーフィルターを売ってたんですけどもね、その横に、コーヒーフィルターでマスクの作り方書いてましたね。コーヒーフィルター、マスクの役に立つんだ、僕は。 これ分かんないですね本当にそうめんって感じ時ね、ラーメン屋やりたいなと思ったことあったんですけどね、とてもとてもできないですね。発祥、寛容、食文化、その出し最高の麺ンバー、安置時 本当ね、わけわかんなくなっちゃうから、僕には無理だな。 と考えちんだけど詳しい言葉は知らないけど小伝説小悪説読めばいいのかな生まれる善意の善意の説明の説生まれる悪の説どうなんだろうね人間はもともと悪意を持って生きてきて生まれてきたのか本当は善意の塊だったのか ですね悩んじゃいますねあの人いい人だって言ってそれが生まれ持った性格なのか実は悪いやつだなっていうのはそれが生まれ持ってまった性格なのかどうなんでしょうね しい話になっちゃいましたけど今日そんなこと考えてさ雨の昼間でしたちょうど梅雨しましたもんね沖縄は梅雨明けね こっちじね、夏は開発で雨が降らないなって言ってたら、もう最後の最後にドカーンと大雨が降ったりね、するんですよね、不思議なことに。 からね、メール来たんですけども、再開しましたが、トレーニング中はマスクをしてくださいということでした。マスクして運動したら熱中症になるんじゃないなんか誰か偉い人が言ってましたけど。呼吸も苦しいですね。 ちょこちょこやっちゃう休みやっちゃう休みで仕事はなきゃダメですよね まあ、これラーメンじゃなくそうめんだったんですけどねこれはもうラーメンとして十分にいきますプリプリしてねそのくせシコシコしてうん弾力がいいわ そう連日ねこうやって中のもん全部救えちゃうからね コロナの給付金来たんですけども、今月は固定資産税と NHK とかそういうものでシャワシャワ引かれて、もうほとんどないですね。もう固定資産税とかやめてほしいな。 わあまずほらうまいもんは早いなくなるのはね今日は本当にいいもん見つけたな黄色い生き物の人ですよ皆さんも興味あれば一度黄色い生き物の人買ってみてください 静かなところじゃなるんじゃないかな今日買った店ではマイナーな商品も扱ってるんで珍しいものもいっぱいあるから買えたんですけどまあぜひお勧めしてはいということでもう暑い暑いですけども皆さん体に気をつけて無事に生活してくださいそれではごちそうさまでした